안녕하세요 쿠키커플 경식입니다 오늘의 몰카 쿠리코 열받게 하기 예예예 예, 예, 예. 쿠리코가 10분 뒤에 퇴근을 하고 집에 올 텐데 그때 쿠리코의 이름이 아닌 살짝 바꿔서 이름을 부른다면 쿠리코는 어떤 반응을 보일지 지켜보도록 하겠습니다 출발 출발 쿠키 그 됐어 됐어 됐어 왜? 자기 뭔가 최근 문제가 코로나 19だ 어. 헐, 혼자다. 맞아, 맞아, 맞아. でもこれストレスと思うんだよねあれ昨日焼肉食べるとき違う違うビタミンビタミン不足かストレスってネットに書いてあったのストレス何にしますフェス話しましたじゃんよ今日とか本当に私まだこれやってるんだよやってるのよ、うん、私はそんなオルフじゃないんだよでこれが若い人たちはもちろんそんなに考えますけど私こは ちょっと違うと思います、別になんかそれねしっかりしてる子は本当にしっかりしてるのよチャイナってさ若いけど結構劇場とかさ私が劇場いました時と今今そんな時は違いますね最近今集中して聞いてないでしょ私の話聞きましためっちゃなんかちょっと聞いてるのはい聞きましたんで結局 本当떡해요아니또와티시가칸가이만쓰라고나중에와티시가난데모안하스것도요리레리い이참도안하셨으니까이잖아요왜이렇あ욕でもなんか一番今大変だから、あなたたちのために彼女が大変なの。彼女たち直接怒られるんじゃない最近結局何が話したいあ、그러니結局結論がないよ彼たちは何も考えないですけどレリコみたいな人たちは考えますらん거ちうん ちょっとそうかなって思う私なんであなたはパンソンもしてないのに焼肉を美味しく食べられるんですかって思いますはい、근데소련은칼같이는혼들이존나멕시코때문에생각이나이かよ、じゃああなたたちも考えてねって私が言う方がいいなんかそれなら彼たちと彼たちとメキ子がもらいますお金が同じやマキシマムが何何が マキシマムのもらうなんかマキシマムでもらいますお金が何急に言いたげまあ私真剣に話してるのに何をアハって그게아니라난지난지에들어왔어あ今日9時半よそろそろ出るでも結局せんべじゃな、うん、しこは、うん、それですけどでも 気気づきます部屋でよ感じてるのが私なんか自分がなんか損だなって思うペゴパソ気分も悪いごとけでも私が隣にいますじゃないごめんなさい私最近친구가너무오그리마스ちっちゃ最近친どうも오그ります。 何語今日焼き鳥店に行ったら次何語今のええちっちゃ何ちっちゃく何焼き鳥の店が何だにあそこにいたら何食べますかあ私ね今日はネギマかなネギとパとパッタでも俺もともと好きじゃないでしたらそのですか 아니아니何じゃ言えばいいの아니뭘아래부터스키데시타えなどうしたの今日なんかドラッグしてんの何何 <laughs> 今日情緒不安定だよ挙動不審だし私ねストスがあったらダメなお考えなすうんまあまあでも気分が悪いでしたけどちゃんとチャギが聞いてくれたからきっとは大丈夫ですけどでもちょっとまだ邪順だね 本当それでもそれでもそれでもばらしいもう何ちゃんにえふざけますよあいそんなに思います부장とか怖いたちとこの同じ酔 <laughs> っ払ってでしょジャギいない時にめっちゃ飲みました <laughs> 私よからと思います、今ちょっと節子が変にだよね何何何こう喋って <laughs> ちゃんと喋ってえちょっと待って一個確認して私たち今外国人だからの問題じゃないよ <laughs> 人間として今私たちコミュニケーションができてないの分かるろれが回ってないのははは関係ないじゃん 뷰크 <laughs> 와파친코가 <laughs> 소리는시타이부터신났어요파친코私たちがちんちゃじゃあじゃあちゃんと聞いてたかテストしていい、うん、私が悩みのポイント何だった誰の悩み私の今話した悩みのポイント何だったホワイトチョコの悩みジャンケーホワイトチョコは何もうバレンタインもちょっと掃除しながらそろそろ一個準備しますから1個準備する立って 버피컷 하트 하나 둘셋 으쨔 미츠 심파이? 응. 좀 심파이 데스케도 와테시는 코코로나 카데 파친코 시카나이요. 파친코? 자기 나니 사키가 와이드 적어도 멋있대. 뭐? 온다지 돼지코 시카나이야. 나가라, 온도니.